so hey guys welcome back to my YouTube channel so guys इस वीडियो में बात करने वाले आप कैसे अपने यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स को वायरल कर सकते हो हाँ गैस सो आज वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते वीडियो को स्टार्ट करते सो आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो गैस जिन्होंने मेरी कल वाली वीडियो पर फर्स्ट कमेंट किया था उनका नाम है tech helper D K Raja so guys उनको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए उनके चैनल के लिए मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा सो आज वीडियो को करते स्टार्ट सो गैस इस वीडियो में आपको तीन टिप्स बताऊँगा उन अगर आप उन टिप्स को फॉलो कर लोगे तो आपके hundred percent short video viral होंगे हाँ गाइस सो बस फर्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं तो फर्स्ट ट्रिक ये है कि आपको आपका वीडियो शॉर्ट वीडियो ना आपको यूट्यूब क्रिएट के शॉर्ट से ही बनाना है और उसका रेशियो रखना है नाइन पॉइंट सिक्सटी और वन पॉइंट वन इन दोनों में से रखना है तो गाइस आप चलते ट्रिक नंबर दो पर सो गाइस आपको आपका शॉर्ट वीडियो डिमांडिंग टॉपिक पर रखना है हाँ गाइस जैसे कि जिसकी डिमांड है खूब हो मतलब कि वो वीडियो है ट्रेंडिंग में पर उसकी वीडियो बहुत कम हो उसी प्रकार का आपको शॉर्ट बनाना है तो गैस अब चलते हैं ट्रिक नंबर थ्री की ओर तो गैस आपको आपका शॉर्ट वीडियो मॉर्निंग में ही अपलोड करना है हाँ गैस क्योंकि मॉर्निंग में वीडियो वायरल आपके शॉर्ट वीडियो वायरल होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं गैस हाँ आपको ऐसा करता हूँ वीडियो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी के लिए